baie julle Heidi van Stencil Works hierso. Ek weet is Februarie maand, ek is bietjie laat, maar die uh eh, eh, voorspoedige 2022 vir almal. Ek hoop is 'n baie goeie jaar vir almal daar buite. En kom ons begin kreatief wees. Nou vandag wil ek vir julle wys ons het 'n eh, uh, stencils uitgebring wat 'n layered stencil is. Hierdie is een van die ontwerpe. Nou as jy die stencil kry, gaan jy vir hom so kry in 'n sakkie. Uh En dan as jy hom uithaal, hy is in twee dele. So jy het basies jou silhouet gedeelte en dan het jy jou gedeelte, jou detail gedeelte. Nou goed. Ek het begin ek het my bord geverf met Calamese Dragon's Blood. Dis 'n lekker half tussen 'n sandpaper en 'n grys kleur. Ek het twee lae van hom opgesit en dan voor ek enige stensel werk doen. En baie mense het my al gevra, "Hoekom doen ek dit?" ek seal eers my verf met ek is lief vir Annie Sloan se clear wax. Jy kan enige wax gebruik waarmee jy eh, gelukkig is, dan seal ek hom. So hy het een laag wax nou op. Ek het dit afgevryf, so hy is nou reg. Rede hoekom ek dit doen. As jy stensel en jy kry laat hy bloei of jy maak 'n floppy. As jy dit op die net so direk op jou verf doen. Dit trek ongelooflik vinnig in jou verf in. As jy dan daai fout wil regmaak, gaan dit beteken jy moet dit afskuur en oorbegin. Met die wax eerste sou jy 'n foutjie maak. Vat jy net 'n klamlap en jy vee af. Hy's klaar geseël, dis nie in jou verf nie, dit beskadig nie jou verf nie, so jy kan oorbegin. En dit is maar alreede hoekom ek dit wel doen. So goed. Kom ons begin dan nou. Nou ek het besluit en ek gaan nou vir julle wys want baie mense sê maar hier's nou blare en ek wil nou nie die blare een kleur hê nie, maar ek gaan vir julle wys hoe maklik dit eintlik is om met verskillende kleure te speel. So eerste wat ek gaan doen is ek gaan nou my silhouet gedeelte min of meer, ek is nie iemand wat meet nie. Ehm um, ek eyeball hom so 'n bietjie. Nou gaan ek hom vassit met my painter's tape. Maak maar seker hy stewig vas en dan gaan ek begin. Nou, daar's twee maniere hoe jy hierdie kan doen. Jy kan 'n uh, stenselkwas gebruik. By al mens gebruik dit as jy gemaklik is daarmee. Vir my werk die spons op so groot oppervlakte eintlik vinniger en makliker en ek het bietjie bietjie meer beheer oor. Nou goed. Ek het besluit om my silhouet gedeelte te doen in wit. So ek gaan Calamisa Peony wat 'n spierwit is gebruik. En wat ek hou van om te doen is skit jou verf maar altyd eers. En dan sal julle sien ek doen dit ook. Rede voor. Nou het ek verf om mee te werk. So en dan gewoonlik het ek maar altyd of 'n stuk papier of iets waar ek net kan afklap. So wat ek gaan doen is ek sit op en dan haal ek af. Jy wil amper jou sponsie droog hê en dan begin jy. Goed, en nou al wat jy doen is nou begin jy hom druk. Wat ek van dit ook hou is dit is as jy nou 'n gladde tekstuur wil hê, dan kan jy nou met jou kwas gaan. Jou kwas gaan definitief jou 'n gladder tekstuur gee. Ja? Maar soos die mense wat my nou ken, weet ek hou van tekstuur. So ek hou van die effek wat die spons met hom gee. En ek werk maar altyd ek werk van my kante af en dan werk ek hom in. daar te kom nou sy eerste laag gegee. Jy kan nou gaan en nou twee laag gaan gee as jy wil. Maak net seker jou eerste laag is heeltemal droog voor jy aangaan na jou tweede laag toe. Ek gaan dit net doen nie. Ek hou van die verweerde effek. So. Nou jou tweede deel. Jy kan hierdie afhaal as jy wil. Ek gaan nou vir julle wys hoe kom doen ek dit nie. Want hierdie twee is perfek saam gesny. So as jy jou kante boord sit en jy maak seker dis reg hier en daar, dan is jou boonste een perfek in lyn met die onderste een. So al wat ek nou doen, is ek plak nou hierdie een bo-op my silhouet vas. En nou gaan ons met die speeldeel begin. Goed, ek het hom nou ordentlik vas. Nou gaan ons begin met die kleren. Ek gaan eers met die neus en die oë begin want dit weet ons gaan ons swart maak. So ek gaan nou nie verder sukkel nie. Ek gaan my tulip vat en ek dap hom ook eers 'n bietjie dat ons hom afkry. Maak net dat jy nou ook net te min verf op het nie. En dan gaan ek hom nou begin lekker van hierdie stensels is jy hoef nie meer 'n stensel net in een kleur te doen as jy nie wil nie. Jy kan detail inbring met jou stensels sonder dat dit vir jou voel asof dit jy stensels net in een kleur kan doen. seker jy kry dit in in al die puntjies in. Goed, nou daar het ek nou my swart gedoen. Nou soos julle kan sien en ek weet baie mense gaan dit optel as dit klaar is. Ek gaan vir julle wys hoe verander jy van die agtergrondkleure. Nou soos ons soos julle kan sien hierdie is jou blare. Nou ek wil nie noodwendig my blare pink hê nie. Ehm um, so ek gaan en dan gaan ek nou net toemaak dit wat ek nie in pink wil doen nie, want dit is my volgende kleur waarmee ek werk. So oral waar daar daai blaartjies is en jy gaan nou dit is nou soos knip en plak. En ek weet baie mense hou nie daarvan nie, maar jy as jy nou nie mind vir pink blare nie, kan jy gaan daarvoor. Ek gaan nou net nie noodwendig pink blare hier wil hê nie, so. So al wat jy nou doen is nou kan jy gaan en jy kan jou jy maak net altyd seker dat jou goed reg op is. En dan kan jy nou gaan en ek skeer sommer my painter styf 'n bietjie sodat ek al die dele kan toeplak wat ek wil toe hê. Nee, dat is onnodig het om hom toe te plak nie. Hy is te ver. Basies maar net jou dele wat gaan direk teen die blomme gaan wat jy nou gaan toeplak. Goed, en daar's hy. Kom ons begin. Nou my eerste kleur wat ek gaan gebruik is hibiscus, dis die donkerder pink. Ek het nogal gedink dat die middelste blom en hierdie pink vir my nou baie beter gaan lyk. En dan gaan ek met hom begin. En julle sal sien al het die ander blommetjies nou nie al is die ander blomme nie toegeplak nie gee ek nie om nie want al kom daar van die donker pink hier op. Dit maak nie regtig vir my so saak nie want jy blend dit in. En geen blom is net een skakering van 'n kleur nie. Hulle in die natuur werk dit op maar so. Goed, nou is ek klaar met daai buskus. Nou my volgende kleur wat ek wil gebruik is dan nou meer my kosmos of dan nou in die geval prinses. So wat lekker is van die kosmos, dis nou weer 'n skakering half donkerder as die prinses. Ehm um, Ek kan altyd dink aan spookkas en ek weet nie hoekom nie. O. Oh, Dalk moet mens net seker maak jy is nie te nat nie, nie. So goed. Daar het ek nou die deel Nou net om terug te kom daai wat amper soos 'n bessie is, het ek nou ook maar gedink gaan die hibiscus se beter beter lyk. Like. So ek gaan nou net 'n bietjie hibiscus weer daarin sit. Nou daar sien. Hmm, Goed. Jy kan nou gaan en jou middeldeel daar wil jy dalk nou nie en 'n blom het nou nie oral dieselfde nie. Jy kan 'n bietjie hibiscus insit. Nou net so bietjie dik dat hy so 'n bietjie van 'n blending gee. Dan sou daarom nie so net een kleur nie. Goed, en dan nou my volgende kleur wat ek gaan gebruik is dan nou my Ek kos nou net toe voor hierdie ongeluk gebeur wat gewoonlik doen. Dan gebruik ons ons prinses. Prinses is daai regte ligte ligte ligte amper 'n skakering van 'n wit met 'n tint in en dan begin jy met hom. So jy nou besluit en hy lyk vir my maar 'n bietjie te naby aan wit, dan gaan ek nou maar 'n bietjie van die kosmos by hom insit en ek en dadelik maak jy 'n bietjie van jou eie kleur hier. En dis wat lekker is van hierdie verf. Is daar's nie jy kan so lekker met hulle blend of jou eie kleure maak. netjie ook doen. Goed, en dan kom ons nou by ons blare gedeelte. So nou trek jy weer af. Onthou altyd om maar versigtig af te trek. Ehm um, stensels het baie fyn kante en snysels baie keer so wees maar net versigtig. Goed, en dan kom ons nou by die blaartjies. Maar nou het ons nou ook onthou ek wil nou nie noodwendig groen blare op my blomme hing. So al wat ek gaan doen is ek gaan nou 'n bietjie van toemaak dat my blomme nou nie groen raak nie. Ah. Mens moet eintlik nou maar wag tot jou verf droog is, maar ek is nooit so nie perfek met dit nie. Wag is nie my sterkpunt nie, so kom ons gaan maar aan. Kijk, jy moet mens bykie improvise met hierdie type goeikies. Dat jy dit nou maar so kan doen, dat jy dit vir jyself net makkelijker maak. Vat een bykie tyd. Maar ja, as mens die eindresultaat, maak het nogal een verskil. Goed, en nou gaan ek gras gebruik wat ons regte hm, grasgroen is. As jy jou klere ooit wil donkerder maak, gooi wit of swart by. Maar ek is nou nie te geplan nou daaroor nie. Ek hou van die grasgroen effek. daar sy. Daar het ek hom nou klaar gedoen. So nou vir die review. So al wat ons nou doen is nou begin ek en ek maak die ondersteen los en nou gaan jy outomaties ons nou die boonsteen aftrek. En tada, daar sy nou vir die mense wat sê maar dit lyk so leeg, wil ek nou net sê ek gaan haar horingswerkie vir my in die wit nie. So ek gaan nou kan ek haar horings swart maak en dan kan jy nou weer ingaan en as jy besluit het daar sekere goed wat jy nou byvoorbeeld nie wil wit hê nie. Dan kan jy nou net weer plak as jy sou wou en dit dan nou doen. Wat ek nou natuurlik al wat ek nou wil doen is ek wil die horings van ek swart maak. So wat ek met dit doen is ek vat my sponsie en dan min of meer waar ek nou weet die horings half uitkom. nou foute sien soos wat ek nou net daar opgetel het met die typery het die typ natuurlik nou absoluut in die stensel ingegaan. Dan sit dit weer so maklik soos dit. Jy doen dit. Jy sit hom waar hy moet wees. Ek kies net so dat dit reg is. Okay. plak hom weer vast en daar sal julle sien, daar was my probleem met die en dan al wat ek weer doen is ek gaan dan nou net met my verf in en ek gemaak net daai stukkie wat nou nie geverf het daar nie. En al wat ek doen is ek dap hom in. En oral waar jy nou sien, hy's nie vir jou heeltemal reg nie. Kan jy dit nou in invat? En dan nou, as jy sikker goed gebeur, soos daar gaan ek nou vir julle wees, dis die rede hoekom jy jou uh, om eers so'n bykie seel. Goed, soos julle sien het, ek nou weer nie mooi gekyk nie. So al wat ek nou doen, en dit is die rede, hoekom jy sorg, laat jy eers seel, voor jy seel stensel. En dan as jy nou kry dat jy bietjie van die verf afgegaan het. Vat met jou vinger. En daar sê julle dis hoe maklik dit is met 'n layered stensel om meer as een kleur te gebruik. Dit vat bietjie meer tyd, maar met die manier wat die stencils gesny word, maak dit regtig vir jou baie makliker en ek hoop julle geniet dit om ons nuwe reeks stencils te bestel. Julle kan my enige tyd kontak en volg ons op Facebook, TikTok en Instagram. En ja, tot volgende keer julle lekker craft.